بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بات کریں گے importance of patience and certainty in your life جی تو دوستو آج ہم بات کریں گے کہ زندگی میں انسان کی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے کون سے مین ایسے چیزیں ہوتی ہیں انگریڈینٹس ہوتے ہیں جس سے آپ کامیاب ہوتے ہیں یا بہت سارے لوگ جن کی ہم زندگی اپنی زندگی میں پڑھتے ہیں ان کے بارے میں تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ دو چیزوں کا ساتھ لے کے چلے ہیں دو چیزوں کو ساتھ لے کے چلے ہیں اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں ایک پیشنس صبر اور دوسرا سرٹنٹی یقین یہ دو وہ چیزیں ہیں جس کو لے کے آپ چلیں گے تو آپ زندگی میں ہمیشہ کامیاب ہوں گے اس دو چیزوں کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں وہ سب کچھ پا لیا جو آپ کو چاہیے تھا اب یہ دو چیزیں بہت چھوٹے الفاظ ہیں لیکن کی وقت بہت زیادہ ہے انسان کی زندگی میں وہ کیسے ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تو پہلی چیز ہے صبر پیشنس اب صبر اپنی زندگی میں ہم جب لے آئیں گے تو ہماری زندگی میں بہت سارے چینجز آئیں گی آپ کسی بھی بڑے لیڈر کو دیکھتے ہیں تو اس کی زندگی میں بہت سارے مسائل آتے ہیں پریشانیاں آتی ہیں یا فیلیئرز آتے ہیں تو وہ ان سب کو برداشت کرتا ہے صبر کرتا ہے ان سب کے اوپر اور پھر ان سے باہر نکلتا ہے اس باہر جب وہ نکلتا ہے وہ کس چیز سے باہر اس کو باہر نکالتی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے جو ان کو باہر نکالتی ہے وہ ہوتا ہے یقین ان کا اپنے مقصد پہ اتنا کٹر یقین ہوتا ہے کہ میں اسی چیز کر سکتا ہوں اور وہ چیز کرتا ہے وہ کس طرح کرتا ہے ایک تو صبر اور دوسرا یقین جب ان دو, دو چیزوں کو ساتھ وہ لے کے چلتا ہے تو وہ کامیابی کا سفر پا لیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ آپ نے دو چیزیں پکڑ کے رکھنی ہے ایک صبر اور میرے پہ یقین جب یہ دونوں چیزیں آپ کو مل جائیں گی تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے آپ نے اتنا صبر کرنا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ جب آج میں نے کوئی کام شروع کیا ہے تو وہ آسمان کی بلندیوں پہ پہنچ جائے میرا جو نیٹ پروفٹ ہے وہ بلینس میں چلا جائے یا میری جو شاپ ہے وہ کروڑوں پہ کمانا شروع کر دے یا میری کمپنی ہے وہ مطلب بلینس میں کمانا شروع کر دے اگر آج میں نے اسکول کھولا ہے تو میرے پاس ہزاروں بچے داخلے کے لیے آ جائیں اور اگر اب میں نے آج جاب شروع کی ہے تو میں آج ہی مینیجر کی سیٹ پہ پہنچ جاؤں ایسا نہیں ہوتا یہ سب چیزیں step by step by step چلتی ہیں تو تبھی آپ کو کامیابیاں ملتی ہیں اور ان سٹیپ بائی سٹیپ پہ ہر سٹیپ پہ آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور مشکلات کا سامنا آپ کیسے کرتے ہیں صبر کے ساتھ یقین کے ساتھ جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا ویژن ہے کہ میں نے یہاں سے اس جگہ پہ پہنچنا ہے یہ میری منزل میں یہ میرا رستہ ہے میری یہ منزل ہے تو آپ بہت سارے مشکلات مشکلات کا سامنا بھی کر لیتے ہو صبر کے ساتھ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جب میں یہ صبر سارا کر لوں گا میں یہ مشکلات کو فیس کر لوں گا اور آپ کو یقین ہوتا ہے کہ میں اس منزل پہ پہنچ جاؤں گا جو میری منزل ہے تو یہ دو چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے ساتھ رکھنی ہیں ہمیشہ جب آپ پیپر دینے جاتے ہیں تب بھی جب آپ کسی ڈگری میں داخلہ لیتے ہیں تب بھی جب آپ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تب بھی اور جب آپ کو جاب مل جاتی ہے تب بھی ہوتا کیا ہے کہ ہماری زندگی میں تھوڑے سے فیلیئرس آتے ہیں تو ہم بھاگ جاتے ہیں اس اپنے ویژن مینجمنٹ کو چھوڑ کے اپنے ویژن کو چھوڑ کے کسی اور طرف بھاگ پڑتے ہیں کیونکہ ہم ڈر جاتے ہیں کہ یار ایسا ہم فیلئر کی طرف جا رہے ہیں ہم فیل ہو جائیں گے ہماری زندگی ناکام ہو جائے گی ایسا نہیں ہوتا جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ فیلیئرس کے بعد ہی بڑے لوگ بنتے ہیں دنیا میں آپ نے کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا ہوگا جو بغیر فیلئر کے کامیاب ہو گیا ہو تو اسی سلسلے پہ میں آپ کو ایک سٹوری بھی بتاتا ہوں ایک بندے کی تھامس ایڈیسن کا نام سب لوگوں نے سنا ہوا ہے وہ بہت بہت مشہور سائنٹسٹ تھا اور ایک بندہ جو جس کا نام تھا ایڈون سی بانس اس کے دماغ میں آیا کہ مجھے بزنس مین بننا ہے اور میں نے بزنس کرنا ہے تھامس ایڈیسن کے ساتھ جا کے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنا بزنس شروع کر سکے اس کے پاس ایک آئیڈیا تھا ایک ڈٹرمینیشن تھی ایک یقین تھا اس کے پاس کہ میں نے یہ کام کرنا ہے وہ جاتا ہے اسٹیشن پہ اور ٹکٹ پوچھتا ہے کہ کتنے کی ہے وہاں پہ اس شہر میں پہنچنے کے لیے جہاں پر تھامس ایڈیسن کام کرتا ہے اس کی لیب تک پہنچنے کے لیے تو وہ جو وہاں پر اسٹیشن ماسٹر ہوتا ہے وہ اس کو بتاتا ہے جی اتنے کی ٹکٹ ہے تو وہ اپنی جیب چیک کرتا ہے اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ ٹکٹ خرید سکے اب کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا جو پہلی مشکلات اس کے سامنے آتی مشکل آتی ہے اس کے سامنے اب اس کا جو ایمان ہے وہ جو یقین ہے وہ شیک کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے یقین پہ پختہ رہتا ہے اور اپنے صبر کو چھوڑتا نہیں اپنے ساتھ تو ہوتا کیا ہے کہ وہ اس کے ذہن میں آئیڈیا آتا ہے وہ باغ کے جو فریٹ والی ٹرین ہوتی ہے جس میں مال جاتا ہے مال گاڑی جس کو بولتے ہیں اس میں چڑھ جاتا ہے اور وہ اس جگہ شہر میں پہنچ جاتا ہے اب وہ کسی نہ کسی طریقے سے سب کچھ کر کر کے تو تھامس ایڈیسن کے پاس پہنچ جاتا ہے تو جو تھامس ایڈیسن کی ریسیپشنسٹ بیٹھی ہوتی ہے تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ آپ نے کس سے ملنا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ میں تھامس ایڈیسن سے ملنا ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ کہتا ہے میری اپوائنٹمنٹ نہیں ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جس سے تھامس ایڈیسن مل کے بہت خوش ہوں گے وہ کہتی ہے آپ بیٹھیں تھوڑی دیر بعد تھامس ایڈیسن اس کو اپنے کمرے میں بلاتا ہے وہ اس ٹائم میٹنگ کر رہا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ اس سے فری ہوتا ہے اس سے پوچھتا ہے جی کیا تم وہی بندے ہو جس نے باہر کہا ہے کہ جس سے مل کے میں بہت خوش ہوں گا تو وہ اس کو بتاتا ہے ہاں جی ہاں بالکل میں وہی بندہ ہوں تو تھامس ایڈیسن پوچھتا ہے کہ تم مجھے کس لیے ملنے آئے ہو تمہارے پاس کوئی ایسی ریسرچ یا کوئی ایسی انوینشن جو تم نے کی ہے جو تم میرے ساتھ مل کے کلیبریشن میں کر کے کچھ کرنا چاہتے ہو تو اس نے کہا میرے پاس ایسے کچھ بھی نہیں ہے نہ میرے پاس کوئی ایسی انوینشن ہے نہ میرے پاس کوئی ایسا آئیڈیا ہے لیکن میں آپ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہوں تو تھامس ایڈیسن پہلے تو ہنسا اس پہ لیکن اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے اس نے بہت ساری اس کے ساتھ کچھ منت سماچا تو اس کو منایا اور موٹیویٹ کیا اس کو اپنے ساتھ بزنس کرنے پہ تو فائنلی تھامس ایڈیسن مان گیا اس نے اس کو کہا کہ تم میرے پاس جاب کرو جب مجھے لگے گا کہ ہم دونوں کچھ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں تو میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ لوں گا ایز اے پارٹنر وہ کام کرتا رہا اب اس کے پاس ایک یقین تھا کہ میں نے تھامس ایڈیسن کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہے اب اس کی زندگی مشکلات آنا شروع ہو گئی اس کے پاس پیسے نہیں تھے اس کو وہاں سے سیلری نہیں مل رہی تھی اب ہو کیا رہا تھا کہ اس نے سویپر کی جاب بھی کی تھامس ایڈیسن کے پاس بہت سارے کلیریکل کام بھی کیے کچھ عرصے بعد سال دو سال کے بعد تھامس ایڈیسن نے ایک مشین بنائی اس مشین کو اسے بنا کے سب لوگوں کے سامنے پیش کیا تو سب لوگوں نے اس مشین کو خریدنے سے انکار کر دیا یہ سب ایڈون ایڈونسی بانس دیکھ رہا تھا جب تھامس ایڈیسن کی میٹنگ ختم ہوئی تو وہ بہت پریشان تھا تو ایڈیسن نے ایڈونسی کی طرف دیکھا تو اس نے اس کو کہا کہ میں یہ تمہاری مشینیں بیچ سکتا ہوں اس نے کہا جی اب میرے سے تو مشین خرید بھی نہیں رہا تو تم کیسے بیچ سکتے ہو اس نے کہا میں تمہاری مشینیں میں بیچ دوں گا اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تم میری مشینیں بیچ دو گے لیکن اس نے کہا میری ایک شرط ہے ہم جو مشینیں بیچیں گے میں تم سے پارٹنرشپ کی بیس پہ جتنی مشینیں ہیں میں سب بیچوں گا تمہاری اس نے کہا چلو ٹھیک ہے اس نے ایک اور شرط رکھی کہ یہ مشینیں جو ہے نا اس پہ ایک ٹیگ مینشن ہوگا made by Edison install by Edwin سی بانس اور اس نے جتنی مشینیں تھیں جو اس نے بنائی تھی ایڈیسن نے اس تمام کی تمام مشینیں بیچ دیں اور تھامس ایڈیسن جو اس سے بہت امپریس ہوا اور اس کو اپنے سے بزنس پارٹنر بنا لیا انہوں نے وہاں سے بہت سارے پیسے کمائے تقریباً چالیس سال ان کا بزنس چلتا رہا اور یہ تھی وہ جی جو ایک یقین کے ساتھ چلتی ہے بہت ساری مشکلات جس کی زندگی میں آتی ہیں لیکن جس کے پاس یقین کی طاقت ہوتی ہے وہ اپنی سٹوری کو لے کے چلتا ہے اور ایک سکسیزفل انسان بنتا ہے ان مشکلات کے ساتھ سب طریقے سے جو اس کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں اس پہ صبر کرتا ہے اور اپنی سٹوری کو بناتا ہے تو میری سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی مسائل آ رہے ہیں تو ان پہ صبر کریں اگر آپ کا مینیجر اچھا نہیں ہے تو صبر کریں وہ آپ کو بہت کچھ سکھا رہا ہوگا اگر آپ کا باس اچھا نہیں ہے تو وہ بھی آپ کو بہت کچھ سکھا رہا ہوگا اگر آپ کا بزنس اچھا نہیں چل رہا آج لیکن آپ کے پاس ایک ویژن ہے آپ کے پاس ایک یقین ہے کہ آپ ایک اچھے بزنس مین بن سکتے ہیں کل کو آپ ایک اچھی کمپنی چلا سکتے ہیں ایک اچھی کمپنی بنا سکتے ہیں اور گرو کر سکتے ہیں تو صبر کریں صبر کا دامن اپنے ساتھ نہیں چھوڑنا آپ نے اس کا دامن نہیں چھوڑنا اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے ہوپس آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی میری سٹوری بھی اچھی لگی ہوگی